nesse momento que a gente vive toda essa insanidade de caos, de ódio, um imóvel aqui no meio da consolação que estava ocioso, há 13 anos abandonado, e aí artistas de várias linguagens, teatro, dança, música, todos reunidos nesse espaço que trouxeram vida, que é o que falta falar sobre a Casa Amarela. A Casa Amarela é uma conquista, uma conquista, mais uma conquista na região central de São Paulo. É uma, acho que é, uma, é um movimento espontâneo de pessoas que querem uma cidade é, mais livre, é, livre do que já existe, livre da especulação imobiliária, livre para poder criar, livre para poder se expressar. Acho que a Casa Amarela é, ela representa isso, né? esse desejo do paulistano, de muitos paulistanos, né? de fugir de um modelo de cultura é, de consumo, que a cultura seja pública, gratuita, é, que seja fraterna, que seja espontânea, né? que não tenha é, não, não, não, seja ditada pelo capitalismo, pela, pela indústria. Né? A gente está cansado disso em São Paulo e isso aqui é uma conquista. Né? população está vindo aqui trazer um pouco da minha arte na Casa Amarela. Também conheci a casa ontem como um grupo todo e acho um ambiente saudável, agradável, as pessoas são receptivas. É, acho que precisa ter mais casas como essa, que dê liberdade para um artista que não é conhecido e que os que já são conhecidos, mostrar seu trabalho, mostrar para as crianças, é, influenciar outras pessoas. Acho que espaço como esse é mais que rico. E eu acho que não deve parar, deve mais continuar e evoluir. Esse é um exemplo de uma casa que deve ter, que tem que ter em cada bairro, não só aqui. Na Zona Norte, na Zona Leste, a gente precisa de ambientes como esse, onde as pessoas abrem as portas e te recebam com carinho, com amor, queiram fazer uma troca de verdade, né? Seja a arte que for, a dança, a música, os instrumentos musicais, desenho, pintura, enfim, toda a arte acho que ela é bem-vinda e é válida. Obrigado. Estamos aqui na Casa Amarela, um novo espaço de cultura da cidade de São Paulo, que como tantos outros espaços tem uma peculiaridade, é uma ocupação. nós achamos que esse espaço ele é fundamental porque nós acreditamos nessa comunhão com a sociedade como um todo. Achamos que isso é extremamente necessário e, portanto, estamos aqui realizando a nossa obra de arte também, unido a esses vários artistas aqui da Casa Amarela e pedindo o apoio de todos, da, da sociedade como um todo, para que compareçam, venham aqui olhar esse espaço e as obras de arte que vários artistas estão fazendo aqui na Casa Amarela.